Bow, Great Lake and the Peak. Walk down, down and down and shine your light, your last thing, now your heart. Now I'm sorry for me, for the great we let it be your heart, be your heart, your heart. Çok önemli bir şey olmuş. Evet, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar demiyorum diye bir videoda çıldırdığınızı biliyorum. Evet, girişimi ve bitirişimi Cemre'ye sattığımı söylemiştim. Ama bu bir şakaydı. neyse neyse bir şeye gerek yok. Ben ve arkadaşlarım özel videoya hoş geldiniz. Gözümde bir şey yok tamam. <sighs> evet. Karnemi almıştım size göstereyim. Uuu. Hmm. Karne karne karne. Biliyorum benim arkadaşlarım da ara sıra karne, karnelerini aldı. Diğerleri bazıları teşekkür aldı bazıları takdir aldı. Ben de takdir aldım. Ben takdir takdir takdir takdir aldım. Hiç teşekkür alamadım. Sadece takdir aldım o kadar. Teşekkür alamadım. Çünkü takdir alamadım takdir almayı başardım ama teşekkür alamadım. Ama siz alabiliyorsunuz çünkü siz efsanesiniz biliyorum. Şişe çevirme prosu Furkan. Evet. Battlefield ben yapamıyorum çünkü ben ben biraz garip yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Evet biliyorum sen şişe çevirme prosusun. Kimse sana bir engel olamaz anladın mı Furkan'cım? geçebilirsin. Ya da ben seni geçebilirim bilmiyorum. Sen beni geçebilirsin. Haklısın. <sighs> Ay ne yoruldum ya. Ay. Aa. Ah. Evet. Anladım girişimi artık özlemişsinizdir diye şaka yapma isterim. İşte enerji ders, skin, ders. Stars Kill Evet. Çünkü aynen öyle. Ada Aa, nasıl şimdi. O zaman ben size bir ilgili bir şey sorayım. Atilla Emin. Bak dostum. Sen Chica olabilirsin. Çünkü sen Chica gibi bir tipin var. Evet Chica çok sevimli bir tavuk. Sarı renkte bir tavuk. Ve Clash of Clans'te kara iksir alıyorum Furkan. Kara iksirime merhaba de. Bana saldırdığında görürsün sen. Clash of Clans'te de bir alkış. Hadi video bu kadar. Hayır bu kadar değil. Birazcık. Hadi biraz oyun oynayalım. Hep takdir aldım. Hiç teşekkür alamadım. Teşekkür alamadım yani. üflediğimde kafamı beğenmişsinizdir. Hoppa. Ve size çok önemli bir şey göstereceğim. Hop, hop, hop, hop. İşte benim figürlerim. Pony figürleri. Bir de sinli bilmek var. Evet. Yaşasın. Heh. Seni saçlıyım Pikachu. Pikachu. anahtarlık var. Ben bunları küçükken çok severdim. Annem bana hiç almazdı. Ama şu an alıyorum. Ama bugün alası gelmiyor. Ama alabiliyorum. Hadi video bu kadar. Bye bye.